É, agora eu vou falar do que eu gostei. É, eu gostei da oficina é, dos lencinhos indonésio e também eu gostei de uma outra oficina que era de brinquedos. E o que eu mais gostei na outra oficina foi as pernas de pau. E do que eu não gostei na oficina, do que eu não gostei foi as palestras que só tinha coisa em inglês e não tinha tradução. E e só. A mí lo que más me gustó de mm, Tunza fue que logré encontrar muchas diferencias entre mi país y Indonesia, logré hacer muchos amigos, em, veo la diferencia entre muchas culturas, hay muchas cosas que no me gustaron como eh, que venimos a trabajar pero la música o en algunos lugares la música nos distrae. Em, eh, pero eso es todo lo que a mí no me gustó y O que eu gostei é que eu conheci várias pessoas de outra língua, de outros países e pude fazer amizade, conhecer novas línguas, trocar objetos e as outras brincadeiras que tiveram aqui, super divertidas de outros países também, para poder conhecer outros lugares. O que eu não gostei foi que teve um pouco de desorganização porque quando, por exemplo, alguns dias a programação mudou e nós não ficamos sabendo. Y e yo acho que para mí fue só eso. Bueno, lo que me gustó fue que pudimos conocer muchas muchas culturas, muchos idiomas, aprendimos muchos idiomas y nos eh, pudimos socializar con otras personas de, otros, eh, de otras culturas, de otros países, de muchos países. Y lo que no me gustó fue un poco la desorganización que hubo en los pasajes, eh, que no nos enviaron rápido los pasajes y que los workshops no fueron del todo interesantes y eh, fueron un poco aburridos. Mi nombre es Gabriele, e tengo 11 años y e vim del Brasil. Mi nombre es Laúcia, tengo 13 años y e soy del Brasil. Mi nombre es Sofía, tengo 12 años y soy de Colombia. Mi nombre es Camila, tengo 15 años y soy de Ecuador.